seetaan vidéo yi di ko partager di ko aimer macha allah ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy woo ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal yàlla di sàkku ci ñoom ñaan di wax ne tey ñu ñëw ànd ak yéen ci tegtal boo xam ne tegtalu maanaam ubbeeku la wala tegtalu am soxla ci xaalis ndax gis nañu réew mi ne ñun ñëpp ñoo ko tegandoo bët réew mu naqari la dund ci jamono ji rawatina ci ñi nga xam ne ay borom kër lañu incha allah tegtal bi ndem jëfandikoo nañ ko ci ni nga xamee ne waxee nañ ko noonu ànd ak sellal yàlla dana leen ci ubbi incha allahu rabbi tegtal bi nag ñoo ngi ko tëggee ci waliyun latif alhamdulilah ñoo ngi ko tëgg ci yàlla yaa waliyun yaa latif latif nag ñëpp xam nañ maanaam ci li nga xam ne bunt yi nga xam ne mu nee na ko ci ubbeeku yaa waliyun it xam nañ ko waaye bu ñee yaa walin yaa latif rek mboolem ku yàgg jëfandikoo course wala ku yàgg a seetaan ci internet bi danga yàgg a dégg tur boobu ci ubbi li nga xam ne moo di xéewal niñ koy defee nag moom secret bi balaa boobu ñu leen di présenter suñu li nga xam ne mooy ndomba tul yi am na ci ndomba am na ci téere yoo xam ne dañ koy wékku ci baat ala kulli xaal te muy ànd ak li nga xam ne mooy béjjën béjjënu béy yëpp ay tul la tul yu baax macha allah yu wóor te it seerul lool dañ koo wàññi it ak cangat yi nga xam ne siru duniyaa la nga xam ne mbind nañ ko ba noppi ku ko soxla rek ci kàttanu yàlla bu ñëwee dana ko jot waaye ànd ak loolu secret bi ñu leen di wax mooy walin dunia mooy musallas bi ngeen di gis noonu ci li nga xam ne moo di xaatim bi ci ron xaatim boobu ci ron photo bi musallas boobu lay nit ki di bind boo ko bindee somme bi mu bëgg lay dugal ci digg bi waaye nag defal lu yenu maanaa loo xam ne tey waxuñu la sekkal rek boo ko defee kun fa yakun la sax nga ci ñaan cent milliards ci bés bi am na ci loo xam ne mu xaal la secret nag mun na lu ëpp loolu yàlla mun na lu ëpp loolu ndax mooy maye waaye defal li nga xam ne lu yenu maanaa la nekkul secret boo xam ne it nit ki da koy def di ko fowee waaye bu koy def na fekk soxla bu ñor la bu amee soxla bu ñor soxla boo xam ne jaaxle na amul fu mu ko fajee wallahi bu ko defee gis waaye bu fekkee ay defantu nii la ngir taxawal wala dara du ci gis dara bu xaatim boobu lay rëdd ni mu koy rëddee nag ci àlloo xànjar lay wut rëdd ko ci bu ko ci rëddee boyal fourne wala boyal bu ay xal ba ñu boy ci waxtu tàkkusaan la koy liggéey bu jullee tàkkusaan ba pare teg ko ci ànd bi daal di wérd li nga xam ne def li nga xam ne moo di astaxfirullah téeméer salaatul fatiha téeméer daal di def yaa waliyun yaa latifun mille deux cent vingt cinq yaa waliyun yaa latif comme que day xëcc day def cinq ñaan soxlaam bu ko neexee mun na def allahuma habli amwaala dunya bi xaqi mikaayil bu defaatee vingt ñaanal soxlaam def deux cent ñaan soxlaam def mille ñaan soxlaam bu subaa mu tegaat booy laa tegaat ci li nga xam ne moom moo di alluwa bi ci taal bi defaat noonu ba muy ñetti fan ci kàttanu yàlla soxla bi nga xam ne moom la bind ci biir adat bi nga xam ne som bi mu bind ci biir xaatim bi soobee yàlla dana ko jot ci lu yomb ci lu dagan it ci barke yontu sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di ñaan ngeen partage vidéo yi te ngeen aimé ko euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ne wax ne incha allah ca kanam danañ dikk ak yéen ci beneen secret boo xam ne secret faju la ci kàttanu borom subhaanahu wa